Life or death, everybody gotta choose. Life or death, not everybody gotta lose. I hear the talking, I just keep quiet. Learn to speak silent, don't yearn for violence. Was a little man, I turned into a giant. I changed the climate. like to, we like to, we like to go. Might just go We like to, we like to, we like to go. We like to, we like to, we like to go. Boom. conto in banca non mi fa paura, no io non ci credo Non sto a vedere sempre le misure, no io non mi fido Io tengo solo una faccia di me che devo offrire quando esco la sera Magari l'essere perfetto è un uomo che si chiama Alfonso, non si chiama Antonio E spesso fingo, fingo, fingo, fingo, fingo Come uno stronzo, stronzo, stronzo, stronzo, stronzo la tensione di chi viaggia sempre a piedi. Fingo. Fingo. Stasera fingo. Ho perso il conto, tu lo sai, delle volte in cui fingo. da rispettare, no io non li seguo Conosco modi per esagerare, tanto me ne infischio Apprezzo tutto ciò che sai di me Che ti racconto quando viene sera Se non mi dici cosa sai del mondo Cerco un altro modo per cadere a fondo E spesso fingo, fingo, fingo, fingo, fingo Come uno stronzo, stronzo, stronzo, stronzo, stronzo ho la tensione di chi viaggia sempre a piedi cominciare a parlare di cose che vedo bellissime A volte cercare parole mi sembra un po' meno difficile Ho preso il conto, tu lo sai, delle volte in cui fingo Delle volte in cui fingo ai, ai, Delle volte in cui fingo remember trying hard to ignore the signs But I couldn't and I didn't know why I remember when I ran so old far Like speeding trains in the passenger car And I remember that you still came back for me I tried to run and hide But you were by my side I can remember thinking you were crazy love But I don't mind You wouldn't let me go You let me take it slow And now my heart is changing I've been thinking, baby I wanna love remember that your love lit up the dark But I couldn't seem to find that spark I remember when you gave it your all Climbing walls that I wouldn't let fall I remember when they did, you stuck around I tried to run and hide But you were by my side I can remember thinking you were crazy love But I don't mind, you wouldn't let me go take it slow. And now my heart is changing. I've been thinking, baby, I wanna love. fights. I remember when I gave in everything I had. And I remember always wanting you so bad.